Kombiniert mit dem Gemüseanbau wird daraus die sogenannte Aquaponik. Und die funktioniert so. Die Fische hinterlassen Exkremente, die von Bakterien zu Nitraten umgewandelt werden. Für die Pflanzen sind das wertvolle Nährstoffe. Ein Pumpsystem bringt sie nach oben. Die Pflanzen nehmen Wasser und Nährstoffe über ihre Wurzeln auf. Das übrige gereinigte Wasser fließt wieder zurück in das Fischbecken. Ein fast geschlossener Kreislauf. Eine gute Idee.